Yana mı arkası mı? Arkası. Sen yuttun. O'zingda qolaqolsin. Hamma narsani yutqazibsan şekilde. O sigaretten bağımı? Sigara. Sigara. Sigara. Sigara Sigara Sigara verecektim altı Sigara ayıp be. Sigara Sigaret ver. Sigara versençi. Qarab Sigara Sen ham Sigara kun ko'chada Sigara qimorvoz. Ha, ¡Oh! ¡Cuidado got ¡Ah! Aydın Bey. Ben Ayut Kaz değil Aydın Bey? Doktor, yolan kesip çık. ana yana uchrashdik mendan qocholmaysan degandim senga qochmadim qarzimni to'layman nima bilan qimor bilan qimor qarzi to'lanmaydi bo'ldi sabrim tugadi yana biroz vaqt bering to'layman gap bitta yo'q e. oltmish soat qimmat turadi to'xtang urmang pulni olib kelaman yolg'on gapiryapsan senda sariq chaqayam yo'q shuncha pulni qayerdan ham olarding juda qimmatbaho nodir molim bor uni sotib pulini olib kelaman bugunoq shu bugun hamma qarzimni to'layman o'g'irlaysanmi nima qilsang qil xullas oq pulni olib kel bo'lmasa o'zingdan ko'r ketdik <laughs> o'stekin bozden ozgordal majid lardon efkan efekan ayub derlik va boshqalar ssenariy mualliflari husayn oydamir muhammad uyar Бастакор Волкан Шанда. Бош-продюсер Рагаб Карадаи. Режиссер Сайын Ойдемир. shu kitob kerak bo'lib qoldi senga nima bo'ldi yo'q bir hech narsa oyi ketishim kerak qayoqqa xaridor topib bularni sotishim kerak bunday qilishingga yo'l qo'ymayman ularni sotmaysan otangdan qolgan yodgorlik uyimizning fayzu barakasi eng katta boyligimiz otang och qolganda ham bularni sotmaganlar bo'lmasa o'lishimni xohlaysizmi nima deyapsan qarzim bor to'lamasam meni o'ldirishadi endi tushundingizmi yo'limni to'smang Leiden. Oğlum Aleyküm selam evlat. Hoş geldin. Kiye balam, hoş kelibsan. Bu yerda nodir mollar do'koni borligini bilmas edim. Yaqinda ochdingizmi? Ha. Shunaqa desa ham bo'ladi. Sotadigan biror narsang bormi? Ha. Eski qimmatbaho narsa. Tani bir ko'raychi. Menga Bire Beraver. Beni azdaş kurunmayın. Azdaş? Biz bu so'zni bilmaymiz, oğlum. Ahir har bir ishimizga hisob kitob bor. Yaxshi ishga mukofot, yomon ishga jazo bor. Nazeba, shoirmisiz deyman? she'rni tushunganday bu nodir narsani ham tushunsangiz ishim bitadi tushunaman noyob molni ham odamning ham yaxshi yomoni bo'ladi yaxshi odam ham antiqa narsalardek badbo'y bo'ladimi yo'q bolam johil insonlar badbo'y bo'ladi chunki ularning qalblari qoraygan va zanglagandir ularda rahmu shafqatdan asar ham bo'lmaydi johil ko'ngilga ozor beradi harom ishlar ham qiladi ezmalini qo'yaylik hammasiga qancha berasiz narxlay olmayman ikkalasi ham bebaho bu kitob va lavhaning nimaligi va kimga oidligini bilasanmi kimgaligi bilan nima ishim bor narxini ayting narxi men bularni sotib ololmayman chunki bularga yetadigan pulim yo'q eng yuqori bahoni aytsam ham seni aldagan bo'laman chunki bu bebaho kitob uning narxi yo'q bu kitob katta bir xazinaning joyini tushuntiradi xazina qanaqa xazina bu shunday xazinaki dunyodagi butun xazinalarni to'plasang ham unga teng kelolmaydi qayerda ekan o'sha xazina yozilganmi Uni bilish uchun kitobni o'qib chiqish kerak. Unda sotmayman. Senga maslahatim, zinhor bu kitobni yo'qotib qo'yma. kitobda tushuntirilgan xazinani topa olsang abadiy najot topasan oydin uydami yo'q o'g'lingga aytib qo'y agar ertaga ertalab qarzini olib kelmasa o'zini o'ldim deb hisoblasin Sen burada... Sen shu yerda qol. Ya Rabbim, sen o'g'limni Muhammad Amin Tukadi hazratlarining hurmati uchun o'z panohingda asra va unga to'g'ri yo'l ko'rsat. do'konni yopib qo'ydingizmi deb qo'rqqandim yo'q seni kutib turgandim meni kutgandingiz ha kelishingni bilardim qayerda aytishdi kimlar ko'zalar tovolar noyob mollar men buyumlar bilan gaplashaman biz bir birimizni tushunamiz sen ketgach hammasi gapira boshladi ketishga ketdi-yu, lekin baribir keladi xazina ketiga tushgan shuning uchun ham qaytib keladi deyishdi men ham kutayotgan edim mana nihoyat qaytib kelding sizga bir taklifim bor keling bu xazinani birga izlaylik topsak bo'lishamiz nima deysiz Yozuvni bilasiz, o'qiy olasiz, xazinani qayerdaligini bilib olsak bo'lgani. O'qib ko'ring. Hmm. Qani, bir ko'raylik-chi. Muhammad Amin Toqodi hazratlarining aqidalari. Muhammad Amin Toqodi? Onam doim shu kishi haqida gapirardilar. duolariga ham shu kishini nomlarini qo'shib o'qirdilar xo'sh xazinachi sabr qil bolam hali kitobni ochganim yo'g'u muqova kitobni eshigidir u eshikdan ichkari kiramiz va qidiramiz tayyormisan juda g'alati gaplar gapiryapsiz amaki albatta tayyorman qani tezroq o'qing shoshilma bir pasda tushunadigan narsa emas ichi majoziy ma'nolar bilan to'la oldin o'qiyman keyin tushuntiraman tezroq o'qiy qoling xazinani topaylik <laughs> u avliyolar bog'chasining har yaprog'ida ayri bir go'zalliklar bo'lgan yuz yaproqli bir guldir u hidoyat yo'lining rahbari avliyolarning piridir istanbulda ashobi kiromdan so'ngra dafn qilingan uch buyuk avliyodan biridir 1664 yili To'qol shahrida tug'ilgan va 83 yoshida Istanbulda vafot etgan. Uni kapaniga boradigan ko'cha bilan Zeyrak Ber ko'chasini kesishgan tepaligi ustida Sovut Piri podsho madrasasi qabristoniga dafn qilingandir. ana bo'ldi tilsimni ham topdik xazinadan darak beryapti xazina o'sha yerda bo'lishi kerak qabristonda bo'lishi mumkin lekin oldin tilsimni to'liq topaylik to'g'ri qani tezroq o'qishda davom eting bo'pti sen ham diqqat bilan eshitgin bir so'z ham tushib qolmasin o'g'lim muhammad sen ham izlagan xazinangni top yaxshi ustozni axtar istanbulga bor shunday yaxshi odam bo'lginki odamlar sen tufayli do'zaxga tushmasin bo'pti oq yo'l mendan rozi bo'ling otajon roziman o'g'lim rizqini topish ularni birovga muhtoj qilmaslik o'zingga xotirjam va samimiyat ila ibodat qilish uchun ish joyimizga keldik xayrli va halol rizq nasib et amin Yavaş, yavaş kaldırın. Hadi baş. Hadi baş. İnsan babasından gelmedi. Ey şey, Ya Hadi. Ya Hoppa. Onu tavsiye ederim. Evet. Bereketler. Bereketini gör. Evet. Thank you. Muhakkak. Hazır olun. Hazır olun. ovozingni chiqarma to'xta birodar <laughs> birodar agar birodaring bo'lsam qo'yningdagini menga ber Tanışıyoruz. Sen yanıma adam. Tinchlikmi bezovda ko'rinasiz ha tinchlik Ne bu tamam qarab turibsiz bir odam pulimni o'g'irlab ketdi unday bo'lsa nega turibsiz darhol qozini oldiga bormaysizmi keragi yo'q yo tavba nega ketidan yugurmaysiz axir pulingizni o'g'irlab ketdiku pulimni o'g'irlaganim uchun xafa emasman yonimdagi pul sabab bir kishini gunohiga qolganim uchun xafa bo'lyapman agar pulim yonimda bo'lmaganida bu birodarimiz gunohga qo'l urmagan bo'lardi Allah razı olsun. Demak, Shayxul o hazratlarini talabalaridansiz. Xo'p, qayerda yashayapsiz? Piri podsho madrasasida. Hattotlik san'atini bilasizmi? yedi kulalik abdulla hazratlaridan dars o'rgandim o'g'lim xattotlik san'atini o'rganmoqchi edi siz ham buyuk bir xattotni shogirdi bo'libsiz o'g'limga shu san'atni o'rgatmaysizmi ustozlik qilishga hali ojizman men bilan yuring sizni bo'lajak talabangiz bilan tanishtiraman mana amir hazratlari o'g'lim hasib xush kelibsiz otajon siz ham xush kelibsiz taqsir shu vaqt bo'l nima o'qiyotgan eding o'g'lim g'azzoliy hazratlarining hiyosini davom etaver xo'sh nima deysiz amin hazratlari kim biladi uni shogirdlikka qabul qilasizmi bilmasam nima deyishga ham hayronman taqsir siz ichkariga kirganingizda o'g'lingiz o'rnidan turish yoda tursin oyog'ini yig'ishtirib ham olmadi sizni tushundim amin hazratlari unday bo'lsa uni shogirdlikka qabul qilib o'rnidan turishni unga siz o'rgating amin hazratlari bugundan boshlab uyimizda qolasiz qani talabangizni oldiga kirib darsingizni boshlang marhamat xush kelibsiz o'tiring xush bo'ldik bo'ldi bundan bugundan boshlab birga dars qilamiz qani o'rningdan turchi birinchi darsimizni bog'da tayyorlaymiz qani tur o'rningdan turmaysanmi kechir o'g'lim hech kimsaga badgumon bo'lma hech kimni o'zingdan past ko'rma odamlarga mehribon bo'l qara oldin mana bu qamishni yo'nib qalam yasashni o'rganamiz bu qalam bilan qur'oni karim harflarini yozasan bu harflarga hurmat yuzasidan xattotlarimiz qalam rezgilarini har joyga tashlamay saqlab qo'yganlar ilk darsimizni rabbiya sirdan boshlaymiz men yozaman sen yozganimga qarab yozishga harakat qilasan Birinci dersimiz. Bana bundan boşlayınız. ijrosini ham o'rganib olding endi bundan buyon mustaqil sulus yozuvida yoza olasan mehnating va muvaffaqiyatlaringni ko'rib senga mukofot tarzida hattot ustozim yedi kulalik abdulloh hazratlaridan olgan mana bu qalamni hadya qilaman buni avaylab asra alloh taolo muborak qilsin amin hazratlari biz edernaga ishlash uchun jo'nab ketyapmiz siz bilan yaxshi yashayotgan edik sizsiz hayotimiz zerikarli o'tadi hasib ham sizga o'rganib qolgan edi men ham hasibga o'rganib qolgandim u bilan ajoyib kunlarni o'tkazdik hasib juda zukko mehnatkash bola ekan xattotlik san'atini qisqa vaqt ichida mukammal o'rganib oldi oyog'i hamancha tuzalib qolgandi sizdan ayrilish sog'lig'iga zarar yetkazadimi deb qo'rqaman biz bilan ketsangiz juda yaxshi ish bo'lardi ketishni men ham istardim lekin bu yerdagi ishlarni tashlab sizlar bilan ketolmayman gapingiz to'g'ri amin hazratlari unday bo'lsa bizdan rozi bo'ling roziman ali afandi siz ham mendan rozi bo'ling men ham roziman ustoz hasib o'g'lim meni tashlab ketmang ustoz bernaga ketayotganda bir qabriston ko'rgandik u yerda yangi bir qabr bor edi juda o'xshaydi a unday dema bolam sen hali mana shu ko'chat kabi o'sib ulg'ayib meva berasan talabalar oldiga ketyapman hasibga aytib qo'ying bugun dars bo'lmaydi ustoz Стас, Taksirim. taqsir hasibga nima bo'ldi alloh taolo bizga o'limdan ibrat olishni senga esa o'z rahmatini nasib aylasin sendan roziman yo parvardigor uni kechir avf et haddidan oshib murshid bo'lishga uringan mendek ojiz bandangni ham kechir menga do'stlaring eshigida xizmatkor bo'lishni nasib ayla hamma ishlarimni yig'ishtirib hajga ketmoqchiman oxiratimni xayrli qil bobom otam izlagan xazinangni top deya istanbulga jo'natgandi xazinadan maqsad murshiddir degan edilar ketishim kerak ustozimni topishim lozim bizlarni ishlarimizni tashlab ketmoqchisiz shundaymi ha ishdan ketish uchun arizamni yozdim shuni topshirishga ketyapman Aleyküm selam. Hocamız sizi... Ustozimiz sizni ichkarida kutyaptilar. Ustozingiz kim? Mahmut Mahmud afandi. Kelsin, qahva dediler. dedilar. Xo'p, bu bo'lmasa. Efendim Mehmet... Taksarı, Muhammed Emin Efendi geldiler. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sefa geldin. Oturayım, merhamet. Oturayım bolam. bizga qahva keltirsangiz xo'p bo'ladi taqsir uzr urintirib qo'ydik ammo yo'lga chiqish oldidan sizni ko'rmoqchi edim hoji amin afandi taqsir alhamdulillah bizni hoji deb xursand qildingiz ha bolam hajga ketmoqchi ekansiz biz ham muborakbod etdik bolam men sizni ilk bor ko'rishim ammo qalbingizdagi gavharni oldinroq ko'rganman inshaalloh haqiqat yo'lida zafarlarga erishgaysiz qani olib kel avval mehmonga Allah razı olsun. Buyurun içeri. Teşekkür. shogirdimni vafoti meni o'ylantirib qo'ydi men bir g'ol odam ekanman aslida o'zim ustozga muhtoj ekanman shuning uchun dars berishni tashlab dars olishga qaror qildim tez orada niyatingizga yetkaysiz inshaalloh albatta yetkaysiz inshaalloh aytganingizga sin taqsir menga ijozat bersangiz sizga bir maslahatim bor makkaga borgach ahmad yagdaz juryoniy hazratlarini toping bizni duoyi salom va hurmatimizni yetkazib u kishidan saboq oling ahmad yagdast hazratlari dedingizmi ha yagdast o'zingizga ma'lumki bir qo'lli demakdir u kishi tijorat uchun hindistonga ketayotganlarida yo'lda qaroqchilar mollarni talab chap qo'llarini kesganlar juda g'amgin holda sarxand shahriga kelganlar va mujaddidi alfisoniy imom rabboniy hazratlarining o'g'li muhammad ma'sum Faruqiyning shogirdi bo'lganlar o'n yildan keyin ul zotga o'rinbosar bo'lib Makkada ustozlik qila boshlaganlar. Hozir u yerda shogirdlar yetishtirmoqdalar. Inshaalloh siz ham o'z zotning shogirdi bo'larsiz. Qana, endi borib yo'l tayyorgarligini ko'ring. Eson omon boring. Omonatimizni egasiga topshirishni unutmang. Amaki, hech narsa tushunmadim. Sizchi? Xo'p, Muhammad Amin afandining yo'llari Makkaga ekan, bizniki qayerga? To'xta, sabr qil. Sabr qilamish. Kitobni yarmisiga keldik. Hali ham xazinani tilsimini topa olmadik. Tushunmayapsanmi? Muhammad Amin afandi ham xazina qidirishga chiqdi. u izlayotgan xazina ma'naviy xazina bu xazinaga yetish uchun oldin makkaga boradi makka muqaddas o'lka sevimli yurt biz esa moddiy xazina izlayapmiz xazina ko'milgan bo'ladi shuning uchun yer kavlaymiz qaragin bu yerlarda shakllar bilan belgi qo'yilgan g'orga o'xshaydi yonida bir qabriston bor o'sha atrofda bo'lishi kerak qorong'i tushdi atrofda odamlar qolmadi ayni xazina qiladigan vaqt hozir ayni namoz vaqtidir bolam eshitmayapsanmi namozimni ado etay keyin ketamiz bo'pti siz namoz o'qiringizcha, men bel kurayni tayyorlab qo'yaman Nima bo'ldi? Nega o'tirdingiz? Charchadim. Biroz dam olaylik. Qani bo'ling, o'sha g'orni yo'lini topaylik, o'sha yerda dam olamiz. Yo'q, men charchadim. Ke biroz o'tiraylik. Bo'pti, bo'pti. Qani davomini o'qingchi. Xazina qaysi g'orda ekanini aniq bilaylik. muhammad amin afandi makkaga borgach bir kun kabani ziyorat qiladi ertasi kun bomdod namozini haram sharifda ado etadi dostlarim do'stlarim haqiqatan o'lim og'ir musibatlardan biridir o'limdan ibrat olmoq kerak ibrat olib o'limni muqarrar va haqligini e'tirof etmoq lozim o'limdan hech kim qutula olmaydi shunday ekan taqvo yo'lini tutgan va avliyolarning muhabbatini qozongan va ular izidan borgan kishiga o'lim musibat emas baxtdir o'limdan ibrat olmaganning holiga voy birodarlarim bizga kelgan balo va iztiroblarning alloh taoloning irodasi bilan bo'lganini bilaylik bu dunyoning asosi mehnat va iztirob ustiga qurilgan iztirobning esa sabr qilishdan boshqa ilojisi yo'qdir boshqa yo'li yo'q uch xil holatda ya'ni toat ibodatda gunoh qilmaslikda balo va mashaqqat onida sabr qilmoq juda muhimdir do'stlarim endi ishlaringizni ketishingiz mumkin alloh taolo barchamizga xotirjamlik bersin kelyapsiz muhammad amin afandi amin afandi xush kelibsiz dedim xushvaqt bo'ling lekin siz safaringiz qanday o'tdi xudoga shukur taqsir yaxshi tinch o'tdi sizdan bizga beriladigan biron omonat bormi sizgami yakdas o'zingizga ma'lumki bir qo'lli demakdir siz siz ahmad yakdas juriyoniy hazratlarimisiz mahmud afandining sizga hurmat va salomlari bor salomat bo'lsin meni huzuringizga yuborgandilar biz ham sizni qabul etdik amin afandi ey xudo men hech narsa tushunolmadim qanaqa xazinani tushuntiradi bu hikoya tushuntiryapti tushuntiryapti ammo sen tushunmayapsan afsonaga o'xshaydi hech qachon ko'rmagan odamni tanisa bunaqasi bo'lishi mumkin emas bo'lishi mumkin emas shunaqangi mo'jizalar borki uni oddiy odamlar ko'ra olmaydi har qanday qalb ham his etolmaydi tushunmaydi mana to'qotlik amin afandini hayotini eshit u ulug' ne'mat ma'naviy xazinani topdi ilmi bilan jahonni yoritgan imom rabboniy hazratlari o'g'lining shogirdi bo'lish qanday baxt haqiqiy xazina ana shu qanaqa xazinani gapiryapsiz bizga oltinlar kerak qani bo'ling gapni cho'zmang o'qing amaki o'qing xazinani qayerda ekanini aniqlaylik topamiz تاپانو از براز صبر قل muhammad amin afandining duosi qabul bo'lib allohning do'stiga talaba bo'lgan edi ustozini topganida ko'ziga boshqa narsa ko'rinmas edi har bir kuni ahmad yagdas hazratlarining xizmati suhbati va darslari bilan o'tar edi roppa uch yildan so'ng bir kuni juryoniy hazratlari amin afandini huzuriga chaqirdi keldi darhol istanbulga qaytishing kerak amringiz bosh ustiga lekin yoningizda qolishni xohlayman ustoz ketishing kerak amin vallohu alam bundan keyin sen bilan ko'risha olmaymiz so'nggi marta bizdan so'raydigan biror talabing istaging bo'lsa tortinmasdan so'rayver amin nima orzuing bo'lsa ayt duo qiling taqsir duo qiling vafotimdan so'ng qabrimga kelib bir fotiha o'qigan kishining vujudi do'zaxda yonmasin bilasanmi amin bir kun rasulullohning yonlariga jabroil alayhissalom kelib yo rasululloh abu bakrning bir soatlik ibodati boshqalarning yetmish yillik ibodati bilan teng keladi dedi rasuli akram esa darhol abu bakrni chaqirib uyda nima qilayotgan edingiz deya so'radilar abu bakr siddiq ey ollohning rasuli uyda miyamga shunday bir fikr kelgandi haq taolo jannat va do'zaxni yaratdi va ularni bandalar bilan to'ldiradi mo'minlarning do'zaxga kirmasliklari uchun haq taolodan jismimni do'zaxni to'ldiradigan darajada katta qilishni so'radim deb javob berdilar ana shunaqa astag'firulloh siz menga buni nega eslatdingiz hazrat amin bolam bu orzuing inshaalloh ro'yobga chiqar lekin bir narsani aytmoqchiman o'limingdan oldin vasiyat qil seni osonlikcha topilmaydigan vayrona bir yerga dafn etsinlar har kim ham qabringni topolmasin faqat nasibasi bo'lganlar kelib ruhingga duo qilsinlar iloyo shunday bo'lsin hazrat alloh taolo seni yuksak martabali qilsin qabringga kelib bir marta fotiha o'qigan mo'minlarning badani do'zax olovida yonmasin seni vasila qilib o'qilgan duolar maqbul bo'lsin sendan hech kimning ko'ngli ranjib qaytmasin va bu hol qiyomatgacha shunday davom etsin istanbulga borgach qayerda turasan o'zizga ma'lum uyim yo'q qayerda desangiz o'sha yerda yashayman mana bu maktubni ol istanbulda hojigoni devoni humoyonda qumud muhammadbek bor buni borgach unga berasan uning suhbatida bo'l nimani buyursa itaat et bosh ustiga hasrat yo tavba yo tavba ne oldu oğlum Neden nima bo'ldi o'g'lim nega unaqa yapsan? bu ne nima yani? qiziq men bo'lsam ulardan boshqa narsani so'ragan bo'lardim qanaqa narsa bilmasam pul mo'l degandek men ustozidan xazinani so'raydi deb o'ylayman biz qidirayotgan xazinani so'rab olib kelib ko'mganda biz topib olardik nega kulyapsiz u zotda himmat senda esa hirs bor shuni qiyoslab kulyapman menga qarang amaki aytganlaringizdan majoziy narsalar bo'lmasin tag'in haliyam tilsimni topolganimiz yo'q kitob ham tugab qoldi topdikku bolam topdik xazina shu yerda o ana u past qamliklarda e, nima qilib turibmiz bo'lmasa qani ketdik bo'pti ketdik tavba qizil voqea juda qiziqa qarang bugun tanishdiku birdan xazina qidirgani yo'lga tushdik g'alati hodisa nimadir meni o'ziga tortyapti g'aroyib narsa amaki men ham sizga o'xshab g'alati gapiryapman to'g'ri aytasan bolam eh, shillaki shillakini ko'rib chuma ko'radi deydilar kirishlar bo'lmaydi mana bu yerdan kiramiz kitobda shunday ishora qilingan voy voy tun qorong'iyu ha qorong'u tubsiz bir g'or og'zini ochib bizni yutib yuboradi qo'rqyapsanmi yo'q yo'q qani kiraylik siz qo'rqmasangiz bo'ldi kiraveramiz Bismillahirrahmanirrahim. Unutma, Unutma ey xazina ovchisi, ovga chiqqan ovlanadi. juda qo'rqinchli joy ekan ha alloh hammamizni qabr azobidan saqlasin bu yerda nafas ololmayapmizku qabrda qanday bo'lar ekan bu yerda tong otganda yorishadimi tong yer ostida hech qachon tong otmaydi yer ostida o'liklar yotadi o'liklar meni qo'rqitish uchun shunaqa gaplar aytyapsizmi haqiqatni aytyapman faqat haqiqatni ya'ni hozir qabrdagi o'lik holatdamiz shundaymi bu yer qabrdan ming marta afzal na savol bor na javob qabrda esa azob bor yolg'izlik bor so'roq bor mayli qo'ying shularni amaki xazinani qidirib topaylik bo'pti qo'rqma ko'r shapalaklar yoriqqa kelmaydi hozircha fonarimiz bor agar batareyasi tugab qolsa nima qilamiz allohga ayon var. Bir yerde çukur var. Sana şey, geldim ku. Ayağım. Ayağım. Yeter. Yeter endi. Qurib ketsin o'sha xazina. Oyog'im. oyog'imga bir narsa botdi ke bolam menga suyani oyog'im имени Еч. Canım yanıyor. Juda ağrıyaptı. Çok kötü. Yaman yıkılıpsan. Bağlaş gerek. Quella Egyptis mi? Hechqisi yo'q. Sağ ol. Rahmat. Çok teşekkür sizga amaki. Arzimaydi. Buni ahamiyati O kishini davom eting balki biron narsa chiqib qolar bo'pti ha mana Tam yerda to'xtagandik muhammad amin afandi istanbulga borganda to'g'ri qumut muhammad afandining huzuriga keldi Arkama derviş. Bir kişi siz ben konuşmak için taksır. Karışsın. muhammad amin afandi istanbulga borganda to'g'ri qumut muhammad afandining huzuriga keldi marhamat darvesh kişi siz ben konuşmak için taksın. Kırsın. Safa geldiniz. Hepsiz bradarım. xushvaqt bo'ling hazrat ismingiz muhammad aminmi ha lekin sizib kutayotgandim xush kelibsiz sizdan makka tuprog'i va ustozimizning xushbo'y hidlari kelib turibdi ha taqsir ustozim sizga bir omonatni berib yubordilar marhamat oling rahmat amin afandi bizni juda sevintirdingiz ruxsat bersangiz xatni o'qib chiqsam bemalol aziz birodarim alloh taologa va sanolar uning rasuli sevikli payg'ambarimizga rahmatlar va salomlar bo'lsin endi bu foniy dunyodan ketish vaqti yaqinlashdi muhammad amin o'g'limiz juda janob zot bo'lib bizning muhabbatimizni qozondi uch yildan beri xizmatimizni qilib ancha kamolatga yetdi vafot etayotganimda oldimda bo'lishini istamadim chunki juda rahmdil musibatga chiday olmaydi deb qo'rqdim bundan buyon siz bilan qolsin u yerda uning yordamiga muhtojlar borligini bilaman amin afandi bundan buyon siz biz bilan qolasiz butun masala biz ham bir yo'lovchimiz bu dunyoga qaytishimizni unutmasligimiz lozim uzun ushalmas orzular qilish falokatdir bir kishi tavba istig'for qilmayotgan bo'lsa uning qalbi qotib qolgan dunyoviy orzular uni chulg'ab olgani demakdir qumut muhammad hazratlari bilan amin afandi oralarida buyuk bir do'stlik qurildi darslarga birga borardilar Amin afandi ustozidan tasavvuf sirlarini o'rgandi. Bir savoli bo'lsa so'ramasdanoq Muhammad Xumud afandi biror manoqib orqali javob berar edi. Yo tavba. Mudhish bir hayot. Haqiqatan ular ajoyib insonlar ekan. lekin men bundan hech bir ma'no chiqara olmadim tilsimni ko'rsatadigan bironta so'z eshitmadim sen xazina izlayapsanmi ha izlayapman amaki u holda quloq sol bir ming yetti yuz yigirma oltinchi yilda muhammad qumud afandi vafot etadi muhammad amin hazratlari bir uyni ijaraga olib u yerda talabalarga dars berib ilm o'rgata boshladilar ya'ni u ham yani... bir ma'naviy ovchiga aylandi ya'ni saodat ovchisiga <laughs> saodat ovchisi ko'p ovchilarni eshitganman bunaqasini birinchi bor eshitishim shunday biz bilmaydigan qancha ma'naviy ovchilar bor nasibasi borlarni saodat tuzog'iga tushirish uchun pistirmada kutib yotardilar e, va vaqti kelgach mana muhammad amin to'qodiyni ko'r hali u to'qotda ekan edernada uni kutayotganlar bor edi makkada biladigan va istanbulda eshitganlar bor edi xazina qayerda qani qani xazina kitobga qaraylik bir ming yetti yuz yigirma yettinchi yilda yigirma yoshli yahyoning otasi vafot etadi yahyo juda faqir bo'lib opasining yonida qoladi shunga qaramay xattotlikni o'rganib sulf yozuvini yozar edi voy bu endi yahyo chiqdimi gapimni bo'lmasdan eshit qissadan hissa chiqar yozyapsizmi bekzodam tur o'rningdan bor non olib qani bo'l Sizcha kir yuvyapsizmi dasturxon qani dasturxonni tayyorla sizlardan nima ko'rdim siz yetmayotgandek yana bu keldi Ağlama. Nasıl uzama? Be! Gördüm. Gördüm işte. Aa Yahya abi. Yahya tog'a nima yozgansiz bu yerda Allah. Alloh Bana versin. menga bering Bana ver. bunga nima yozilgan Bana da ver Yahya abi. Muhammed. muhammad Muhammed. menga ham bering senga nima dedim pochcha haligi pul qani hozir topib kelaman yozuvlaring bilanmi menga qara men bilan o'ynashmoqchimisan nonko'r sizlarni kim boqyapti senga nima dedim tunov kuni o'g'irlolmayman gunoh haqir men o'g'irlolmayman domlayi. men qara doim kitoblar haqida o'ylaysan kechqurun pulni olib kelmasang uyga kelma tushundingmi boshqa seni boqadigan ahmoq yo'q aleyküm selam. Hoş geldiniz. Kif sustar, sir. Meni xursand etdingiz. Rahmat. O'tiring. یا بارم میگه سو بیرین خب sabr qil yahyo sabr qil bu ichgan shirin suvni istanbulga sulton sulaymon xon keltirgan minglab quduq qazdirgan biroq suv chiqmagan sulton xafa bo'lib turganida bir kishi faqatgina bir taqvodor vali zotning duosini olish bilan bu ishni qilish mumkinligini aytadi sulaymon xon hazratlari ham bir avliyoning duosini olgach suvni istanbulga keltirgan shu sababli insonlarning tashnaligi qongach harorat pasaygan ekilgan daraxtlar qisqa vaqt ichida unib o'sgan yer yam yashil bo'lgan ustoz afandi sizni darsingizdan qo'ymay menga ijozat bemalol taqsir yahyo bu zot kimligini bilasanmi yo'q bilmayman bu zot to'qotli muhammad amin hazratlaridir Allohning avliyo qullaridan biri ekanligiga hech kimning shubhasi yo'q. Ko'rdingmi, hatto seni tanimasdan nomingni tilga olib xitob qildi. Yo Xudo, kosada hali suv to'la. Bo'ldi. Tilsimni topdim. Nima ekan? Gapir. Suv. Bu yerlarda suv havzasi bo'lish kerak. Xazina suvni yonida. Ha, to'g'ri. Ammo bu suvga yetishmoq oson bo'lmagan. Bizning ham xazinaga yetishishimiz oson bo'lmaydi shekilli. Yaxshi. Unda siz ham meni duo qiling. Sen ham ota-onangning duosini olgan bo'lsang, bu xazinaga yetasan. oyog'im haliyam og'riyapti bo'lmasa yana biroz dam ol mayli yana biroz dam olaylik siz o'qing yahyoga nima qilibdi xazinani unutib hikoyaga qiziqib ketding shekilli e, o'zingiz aytdingizku amaki qissadan hissa deb biz ham hissamizni olaylik Mm-hmm. yahyo tur birodarim ketamiz qayerga bir do'stimiznikiga alloh taolo ikki qo'rquvni bir bandasida jam etmaydi hadisi qudsiyda dunyoda mendan qo'rqqan oxiratdan qo'rqmasin dunyoda mendan qo'rqmagan oxiratdan qattiq qo'rqsin deyiladi qo'rqmoq sevgining alomatidir sevgan qo'rqadi sevmagan qo'rqmaydi shuning uchun olloh sevgisini ollohdan qo'rqishni nasib etsin nasibaga yetish uchun esa tayyorgarlik ko'rish kerak takabbur bo'lganni alloh taolo sevmaydi olloh sevmagan bandasini biror narsaga ham muvaffaq qilmas kel yahyo Yahya, xush kelibsan. Men ham seni kutayotgandim. Xudoga shukr kelding. O'tir. Harobot ahlini xor ko'rma ey zokir, xazinaga moliknecha vayronalar bor. ahmad juryoniy hazratlari duqodiy hazratlarini qanday topgan bo'lsa u ham yahyoni topdi u ham ovini tutib sodiq tuzog'iga tushirdi bu odam ham meni tuzoqqa tushiradi shekilli go'yo meni uzoq yillardan beri taniydigandek qiziq juda qiziq ajabo men ham yahyoga o'xshayman hozir turaman amaki ozgina qoldi xazina shu atrofda topgandan keyin nima qilasan qarzimni to'layman juda boy bo'laman mashinalarim bo'ladi ko'p narsaga ega bo'laman ha faqat bu dunyoda oxirat saodatini esa pulga sotib ololmaysan bolam amaki siz meni qo'ya turing xazinani toping Absalom undenkbar. Şey Vurma Salim. Ayıpsan. Buyur. Kana otur. نه قدر خدا حالسه یقنده بیدار انشالله حضرت illallah Muhammedur Resulullah. juda chiroyli chiqibdi bolam yahyo juda charchading ko'p mehnat qilding mana natijasi sabr qilding iztiroblaringdan qutulding inshaalloh bu lavha kimning qo'liga tushsa uning najot topishiga vasila bo'lar menga sotish uchun keltirgan lavhang bor-ku. O'sha Yahyo yozgan lavhadir. Dunyoning foniyligiyu oxiratning boqiyligini har kim biladi. Alloh taoloni har lahza ko'p zikr qiling, eslab xotirlang. Dargohidan najot so'rang. Zikr qilishda ko'p g'ayrat, shijoat ko'rsating. zero zikr ulug' rahmat mag'firat va barcha saodatlarning boshi nurli kalitidir chin ko'ngildan aytamanki qiyomatgacha hech kimdan da'voyim yo'q senga biz yetisholmagan saodat xazinasining yo'lini ko'rsatdim balki sen yetarsan Hocam. Ustoz. Allah rahmet qilsin. 1750 yilda 83 yoshida har bir foniy bo'lgan kishi kabi oxiratga safar qiladi. Qana amaki, ketdik. bir amallab o'sha suvni topaylik qiyin bo'lsa ham yuraman qani yur bo'lmasa men belkurakni olay İşte. Bana onu qarayın. Mana katta suv. Hazine ham shu yerlarda bo'lishi kerak. Xazina yo'q-ku. Qayerda ekan? Kitap Nega bilmas ekansiz? Kitobga qarasangizchi. Kitob tugadi. Nega tugaydi? Ha, tugadi. lekin oxirida bir ilova bor ekan ilovani o'qing bu xazina faqatgina tavba qilgan va xolis allohning roziligini topishga harakat qilgan kishilarning qo'liga tushadi dunyo talab kishilar bekorga ovora bo'lmasinlar senga qidirilayotgan xazinaning alomatini aytdim yo'lini ko'rsatdim biz borolmagan bo'lsak-da, balki sen yetarsan bu nima degani deyman. tavba qilib niyatingni xolis qilasan bo'pti men tavba qildim unday bo'lsa ki nomiga tavba qilsan qaza qani olmadi bo'lmadi bo'lmadi bo'lmadi demak tavbang samimiy emas ekan lekin bir onda bunday bo'lishi mumkin emas birdanigami hali ham tushunmabsan o'ylab ko'r o'lim bor o'lim bu xazinani qo'lga kiritib boy bo'lsang ham baribir o'lasan so'nggi yo'ling qabrdir ana u g'orga qara juda qorong'u ekan hali ham o'ylayapsanmi xazina borligini unut asl xazina hozir hayotini o'qib berganim muhammad amin hazratlari erishgan iymon va axloqdir sen ham shuni istab tavba qil gapingiz to'g'ri bir kun kelib yer ostiga kiradigan bo'lsam xazinani topganimdan ham nima bo'lardi agar topsam ham baribir qimorda yutqazib qo'yaman Ha? Tövbe. Tövbe kıldım. Nereye? Gayrı gitti o. Hey amca. Ama ki? Amca. Amca. Amca. Amca. Amca. amca. amca. endi nima qilaman kitob ham unda edi bu yerdan qanday qilib chiqaman <laughs> Amca. ama ki. Amca. Amaki. Git buraya. Yalgız ozum ben. Allah'ım. Ey Huda. Allah'ım. Beni affet. Evet. Ha. Evet. Cide kette hata kıldım. Pişeyman ben. Pişeyman ben. Bana yol göster. Menge yol korsat Allah'ım. qani endi urib ko'rchi siz xazina mana u yerda qani bo'l yo'q men xazinadan voz kechdim tezroq bu yerdan chiqishni va qutulishni xohlayman yordam bering menga chiqish yo'li shu devorni orqasida devorni qulatmasang bu yerdan chiqolmaysan توبام قبول کنن تا kelayotgan biroz avval pastda oyoq tovushlari eshitildi chiqib qaradim hech kim yo'q ammo lavha bu yerda turgan edi nima kim qo'yganini ko'rmadingizmi yo'q ko'rmadim qani gapir yana qimormi Shunaqa desa ham bo'ladi. Lekin bu kecha yutdim. Xazina izlagani bordim. Topdingmi? Topdim. Mana xazina. Muhammad Amin hazratlarining hayoti. Bolaginam, bolajonim, آنجانم آنم شکر خدا که شکر جانم anam nima bo'ldi nega yig'layapsiz ana ular uyga kelishdi seni qidirishdi o'ldirar emishlar seni Dur giremezsin. Toxta kirmaysan. Toxta dedim senga, qo'yib yubor meni, kiraman. Getirdin mi? Olib keldingmi? Yo'q, topolmadim. Salim? olsa o'ldim deyaver qarzing to'landi Tolanda. Ганна, кетенді. Ha. Oydinga aytib qo'y, endi g'ordan chiqsin deyishdi. bu yer yangi ochdingizmi qanaqasiga yangi bo'ladi ko'p yillardan beri bu do'kon shu yerda bo'lishi mumkin emas kechagina bu yerda noyob mollar do'koni bor edi-ku. Hadi güle güle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Menga shu adresni qayerdaligini aytib berolmaysizmi qani Beyoğlu beyo'g'li Kaftım kaftimdek bilemem bu Kanı ki aka o'zim kuzatib qo'yay yo'lingdan adashib qolmagin tag'in film o'zbekiston kompaniyasida o'zbek tiliga o'girildi turk tilidan nodirxon hasan tarjimasi matnni afzal rafiqov o'qidi rejissyor shamsiddin hisomiddinov ovoz rejissyori a'zam bahromov muharrir nodira fozilova